que Ures, hijos de la papaya. Como podrán ver, le cambié el nombre al canal a Papu Papaya. La verdad no tengo ninguna razón para hacerlo. Solo pensé en papaya. Papaya. Iba a ponerle papá papaya, pero decidí ponerle Papu Papaya. <laughs> Bien, pues mm, la verdad, muchos se quejaron porque el video que hice antes eh, tardaba demasiado, que porque tardaba 15 minutos, ah. Bien, pues entonces este video lo voy a hacer lo más corto posible. No Ya se acabó el video. Hasta la próxima. pues ya vieron cómo se llama pues el video. Así que comencemos. Empezaremos por algo que casi nadie entiende. Estoy hablando, sí, exactamente de los toques. No sé si siga viendo eso de los toques en Facebook, no sé. Checaba mi Facebook y decía, Romina Catina Anastasia Petronila te ha dado un toque. Ey, ey, a mí no me estés tocando, amiga. No me, no, me toques, ¿eh? Yo creo que lo de los toques en la vida real sería algo así. Imaginemos que estoy caminando. Sí, así es, señor. Sí, claro, ¿cómo no? Sí, no se preocupe, yo le digo. Sí, claro, claro. ¿Qué? A ver, creo que ese sería uno de cómo serían los toques en la vida real, pero hay una analogía, no sé lo que significa analogía, pero se lo activa para esta que yo creo que vendría siendo así. Oye, güey, te voy a dar un toque, güey no, güey, no hay pedo, güey, una vez. Oh, bueno, unos minutos después. Lo siento, güey. ¿Entendieron? Pues eso sería darle un toque a alguien. Otra cosa que es muy recurrente últimamente en Facebook, que todo el mundo sabe que son, hasta tu abuela, tu tía Alfonso, tu tía Alfonso, también sabe lo que es un meme. Aunque te envíe esos de piolín que te dice, buenos días, no, no, no, no ah, ah". Bueno, sabe lo que es un meme. Obviamente, todo el mundo sabe lo que es un meme. Bueno, y ahorita les contaré una leyenda <laughs> de los memes. Según cuentan las leyendas, cuando el universo fue creado con Chabelo, Stop Wait menos. Creo que me estoy confundiendo de... Ah, ¿Quién escribió esto? Por favor, no se confundan para la próxima, ¿sí? Gracias. Me están poniendo la historia del universo cuando Chabelo y el universo hicieron así y se creó todo. Pero regresemos al verdadero, a la verdadera leyenda. Cuenta la leyenda que cuando Mark Zuckerberg lanzó Facebook, una raza desconocida en ese tiempo se infiltró en Facebook. Esa raza eran los memes. Memes. Memes. Actualmente todo autista, incluyéndome, compartimos unos buenos momazos bien pendejos. La Netflix, la Netflix, los mejores momos son los del señor de la tienda. Ya, güey, corta, corta. Déjale el guión, güey. Oye, ¿te llegué a contar la vez que tuve un sueño en el que el señor de la tienda me violaba, güey? fue lo mejor que me ha pasado en la mejor sueño, güey. Desafortunadamente solo fue un sueño. Ahora nos toca hablar sobre las únicas y uh, detergentes. Son aquellas que, ay, ay, sí, no, ajá. Soy ese 0.01% de que le gustan los días lluviosos. También son esas chaparritas que dicen, Ten cuidado, soy más peligrosa que un sicario. Hoy, mañana es el día de la chaparrita. Oye, ¿qué te divierte de mi foto? Mm, y la maldita basura de Putiltoner. Ay, de que son memes. No son memes. Según un informe que se le hizo a todo el mundo, solo el 0,001% contestó que el día de las chaparritas y el otro porcentaje dijo que no. A mí en personal, lo único bueno que tiene el Día de las Chaparritas es que, según la ley federal de, los, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 28, guión 2, párrafo B, dice, las clases y trabajos serán cancelados de forma mundial por el Día de las Chaparritas. Y esto lo propuso y se hizo Gracias a Papi Lord Peña. Te amo. bueno, hijos de la papaya, hasta aquí el video de la semana. Sé que iba a hacer el unboxing, pero no sé, la verdad, ¿qué tanto lo quieren? Considerando que actualmente yo solo tengo 30 suscriptores, si llegamos a los 20 me gusta en dos días, subiré el unboxing y ahí nos ne.